አኺረት ዘማን ላይ የሚመጣ ሰው አለ። ሰባ ዓመት ሰላት ይሰግዳል። ሰባ ዓመት ዛሬ ላይ ሰባ ዓመት መስገድ አይደለም ሰባ ዓመት መኖር ብርቅ አይደለም እንዴ? ሰባ ዓመት ሙሉ የሚሰግድ እንግዲህ ተመልከች። እድል ግን ከሰላት ድካም እንጂ ምንም የማያተርፍ አለ። ጭራሽ አስደንጋጭ ቂለ ለሁ ሊማ ለምን ተብሎ ሲጠየቅ ሊአነሁ ላ ዩቲሙ ሩኩዓሃ ወላ ሱጁዳሃ ሩኩዕና ሱጁድ በአግባቡ አያሟላም። ዶሮ መሬትን ስትጭር ቶሎ እንደምትለቀው ጎንበስ ቀና የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ። ታዲያ ሰባ ዓመት ሰግደው በሩኩዑና ስጁድ አግባቡ ባለማድረጋቸው ሰላታቸው ከንቱ የሆኑ ሰዎች ከመጡ ጭራሽ ምን እንደሆነ ማያውቁ ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው አሉ። ሴቶቹን ስናይ ይሄ እስኬት ነው እስከዚህ ድረስ ነው ወይስ ይሄ ከፈት ደረታቸው ተከፍቶ ከቁርጭምጭሚታቸው በላይ እግራቸው ታይቶ ውዱ አድርገው የሚሰግዱ ሴቶችን ነው የምናየው። እኛ አንጠየቅም ወይ አለ። ከዚህ ሆነን የትኛው ነው የሚለውን ነገር የምናኮነ ማስተማር ግዳጅ ነው።